Hola, estamos acá en un edificio y hay una cosa rara. Eh, eh, hay un ladrón, pero estoy buscando a mi amigo. No sé. ¡Me robaron la ropa! ¿Cómo ven? robaron la ropa!